Co nowego? Potrójne morderstwo w parku. Dwie kobiety i dziecko. 25-letnia Katrin Morstan, 9-letnia Mary Morstan, Lady Lastrade. Lady Lastrade? Żona naszego oficera? Wracała z popołudniowej przejażdżki. Patolog stwierdził brak krwi w ciałach denatek. Na szyi każdej z nich znalazł po dwa ukłucia, przez które krew została wypuszczona. Według patologa to robota wampira. <laughs> Co za nonsens. Świadkowie, którzy widzieli Katrin Morstan w parku, potwierdzają również obecność wdowy. Z ostatnich plotek wynikałoby, że wdowa nie wychodzi od dłuższego czasu z domu. Lord Morstan podczas rozpoznania stwierdził zaginięcie perłowej bransoletki żony. Zastanawiające, że ciała leżały bardzo blisko siebie. Nie próbowały uciekać? Matka nie broniła córki? I te przeklęte rany. Watsonie. Może Pani odpowiedzieć, co Pani robiła tydzień temu w parku? Słucham. Jak Pan śmie? Badam sprawę morderstwa Lady Morstan, jej córki i Lady Lestrade. Może mi Pani odpowiedzieć, co Pani robiła w parku? Proszę zostawić mnie w spokoju. To nie ja zabiłam tę kobietę.